Merhaba lan Jaysiz Quark'ın <laughs> kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün The History of Turkey. Türkiye tarihi. Evet. Videoya geçmeden önce abone ol, videoyu paylaş. Böyle bir öneri verebilirsiniz yani böyle bir video. Evet. Bize verebilirsiniz lütfen. Ve videoya geçelim yani. Hadi geç. Bas amık. <laughs> Ama ben zine bastık değilim. Oh my god, 1071. Anatolia. Oh my god. Çok... Tamam bu Kıbrıs. Biliyorum. Aynen. Oh, dur, Ve hepsi şey mi? Otoman New York ve? O kadar büyük olmayacak. Be. Rum. Oha. Room Kimin kimin odası? Rum, Rumlar, e, Greek. Rum ha etli. Rum, Ha, Greek. Rum ha. Rum, Greek, Greek. Greek. Grip mi olur? Rum, Rum nasıl? Rum taraf, Rum taraf diyorlarsa şey, salsa like. No, no, this is... When they are talking about Rum, it's about like Greek. Okay. So, uh-huh. evet. Cubuk. <laughs> Bebeğe, bebeğe cubuk o. Kuzum. Ya en azından. Zen zengin skin. Aa ama zengin olanlar. Oha. Yani. Zengin. Evet. Zengin olanlar. Oh wait this is the flag. The hmm. bayrak. Oha. no. oldu? Zengin. Oha. Oha. Para var. Oha. Ah. Sonra kap kapanmışlar. Ha, Bunları bir şey diyeceğim. Ha na şimdi Bunlar biliyoruz değil mi? Süleyman, İlk Sultan. Ha okey. Kapital Konya. Konya. Oo önceden Konya mıydı? Oha. Keybe Kuba, Key Kubad. Keko. Sivas. Sonra kapital Sivas oldu. Sivas oldu. Kılıç Aslan 4. Aslanım benim. Aa bir şey diyeceğim çok eski ama. Evet ya. 1266. Ah. Aa, o zamanlarda şey vardı. Savaş her yerde savaş savaş. Ankara evet geldi. Ya. Ha belki o yüzden Sivas. Ha Ankara geldi. Ha. Ankara. Sivas savaş. Öylesi. Germiyan. Germiyan. Soğut. Osman Bey. Osman. Ottoman Beylik. Orhan. Eretinit. Oha. Prusa. Ottoman. Ottoman geldi. Burada mı geldi başladı o zaman? Oha. Hmm. Çok... Bir dakika. Kafamdan kesilmesinle. o, o zaman önce küçük çok küçük başladı. Sonra daha büyü, büyüdü. Kahraman. Oha! Ama Eretznid de çok şey. Ne oldu? Ha. Aa, wait, demek ki önceden kibris yani hiçbir şey, hiçbir şey yok. Yok. Yoktu. Ha. Aa bura, Otoman. buralara gitti. Ah! Çok izliyorsunuz oha. Oha. Hem güneyde hem kuzey. <laughs> Ah, ah. Oo. Sonra ne oldu? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Eee? Hepsini Söprüted. Süleyman. I don't know. Oo. Ha. Ha Sultan bunu bunu gördük. Yani izledik. Evet bunu izledik. Hangi? Sultan, Sultan evet 14 bunları hepsini Oh izledik. flag flag. Ottoman Empire. Türkiye. Konstantinopol. Oh. oh. Wow. Ne oluyor lan? Konstant Konstantinopol şeydi değil mi? Aa, İstanbul. Ha, evet. Ha Bayezid. Bayezid. Sultan Bayezid. Abi, wow. Bir şey diyeyim bu dönemde en büyük şey olabilirdi bence. Aynen. Evet. Kesinlikle yani. Oh, Maldives. Moldova. Moldovya. Ah maybe they cooperated the sound. The song. Ah ne, ne biçim? Afrika'ya mı geldiler? Ne biçim bu flag ya? Oha. Burası Mısır şimdi değil mi? Mısır evet. Egypt. Hmm. Hungary. Hungary'e de gittiler. Macaristan. Nerede? Wow. Wow. What the fuck? Selim 2. Bir şey diyeceğim. Bence bunların amaç bütün dünya. Mesela anladın mı? Yani bütün dünya şey olmak. What? The whole earth. Yeah. yeah. Like that was the goal. The goal. Yeah, same with Germany. Yeah. <laughs> <laughs> Ahmet. Mustafa. Ha şimdi Kıbrıs. Bak bak bak. bak ha bak. Kıbrıs. Sonra Kıbrıs. Ha. Kıbrıs geldiler. Oha. Mehmet. Ahmet. Ama şimdi T T T T kullanıyorlar. Evet. Anladın mı? Murat. Murat. Dört. Şimdi Murat. İbo. Sonra bu şey mi olacak. Yarısı. Muhammed. Ama bu tüm Kıbrıs değil mi? Evet. O zaman Before, yer like, olması lazım. Cyprus was like Ottoman. Just Ottoman. Ha. Like, nothing like... So, okay, so after the war... Yeah. Ha, ah, Süleyman. But they were like Greek Ottomans and Turkish like Ottomans, Ottomans. I guess. Hmm. Ama büyük kontrol. Evet, dur. Her zaman şey kavga değil mi? Savaş. Savaş. Evet. Savaş. Ama yani adamlar nereden geliyor yani nasıl Kardeşim benim. Yani her gün <laughs> çocuk doğru- doğuruyor ya. Yani çocuklar şey için şey yani şey büyütüyorlar. Şey olarak büyütüyorlar zaten. Savaş için falan çünkü. Yani, yani e, generate like the future of war. You know what I mean? Ah. Mustafa, Mustafa, Mustafa'yı hatırlıyorum. İyi ki o zamanlarda doğmadı. Abdülhamid, evet. Selim. I don't know. Wa- I don't Selim. Egypt. Ha sonra Mısır oldu. Ha. Ha, okay to Egypt. Oh, so Egypt was like once an Ottoman. Ottoman. Mm. Yeah. Mm. Another Tunisia. Wait, let's say this, ah. this guy, this guy failed ya, because they lost. Onlar da kaybettiler. Oha, Selim. <laughs> oh. Abdülmesin. Ha şimdi şey olarak Konstantinopol. Abdulaziz Milikugin Mustafa. Eh? Foreign Muhammad. occupation. Oh, Kimizel. Oh, okay. Collecting it back. Foreign occupation. Language. Oha! Aa Mehmet. Mehmet 4. Kıbrıs mı da kaybettiler? Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha. Ne oluyor? Bu kim? I Okay, okay no, they divided. so mm, Kemal Mustafa Kemal was Mehmet. controlling which one? Wow. I don't even know. Blue. Ankara, I think. Yeah, Ankara. Hmm. Yeah. <coughs> Oh. okay, Turkey. Ha, öyle de öyle. Aa sonra buraya. Aha bir dakika. Ha sonra yarı oh, şey oldu. Bir dakika Atatürk varken değildi o zaman. Ben Atatürk varken sandım. sandım. Ben de. Evet kim aldı bu? Kenan Evren. Kenan Evren. Oha çok uzun ama değildi yani. Bir 30 40 yıl falan. 30 Ah Necdet. 아, 오, 한번 네. 자, 이거 음. Wow. Oh wow. That's the history of Turkey from what 1000 years ago? Yeah. 1071. yeah, 900. Wow. Hmm. That's crazy. Crazy, man. Crazy history. They have a very rich history, actually. Ya. Çok zengin bir şeyleri var. Tarih. Tarih. Var. Tarih. Evet. arkadaşlar. Evet. Öyle işte The History of Turkey every year. Um, abone ol ve paylaş. Daha sefer kadar. Barış.